आयोजित विवाह समारोह में शादी हो जाना आखिर क्या है किसने किया ये नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम और मैं हूँ आपके साथ बागीशा जी हाँ बला की खूबसूरत राजनीति जिसने पहली नजर में प्यार किया और फिर शादी कर ली जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी राजनेत्री है जिन्होंने पहली नजर में प्यार किया और फिर शादी भी कर ली नवनीत कौर राणा की जो राजनीति में कदम रख चुकी है लेकिन क्यों आखिर बॉलीवुड से वो राजनीति में क्यों उतरी वो